Дай привет маме, папе, скажи, что ты их любишь. И большой. Сегодня у нас 16 ноября, аэродром Майская, и мы прыгаем тандем. Давай знакомиться, как зовут тебя? Саша. Саша, с инструктором успела познакомиться? Представь нам его. Куля. Куля, отлично. Запомнила. Саш, меня зовут Катя, я буду твоим воздушным оператором. Весь прыжочек... Меня Куля. Весь прыжочек, все внимание на меня и улыбаемся. Хорошо, воздушные поцелуи, показываем класс. Показываем класс, потренируемся сейчас. Давай. Отлично. Давайте сфотографируем. Сегодня второй. А вообще? Вообще много. Около 8 тысяч. Саша, передавай маме привет. Теперь Мамочка, можно. привет, папочка, привет. Спасибо большое за такой подарок. Вообще, боже, спасибо. Я вас люблю. Стоп. На хрест садится, но его Итак, пришло время пристегиваться. Как настроение? Отличное? Ты видела, какая там красота? Давай посмотрим. Ой, было круто! Эмоции капец! Это вообще охренеть! Поздравляю! Молодец! Здорово! <laughs> Это кайф! Класс, молодец! Боже, это...